достар менің есімім сақтағанова бұл бүгінгі видеода мен әкеммен және тәтеммен базарға барамын сол туралы түсіретін боламын және мен шашымды былай өріп алдым мынандай тағып алдым және екі қолыма браслет тақтым мынау сол қолымдағы браслет мынау оң қолымдағы браслет Абадок тақтым мынандай сырға тақтым valer кафеге келдік қазір қазір күтіп отырмыз заказымыз келеді екі лағман екі май міне мынандай тамақтар заказдадық